السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة جايب لكم موقعين جامدين جدا جدا جدا والموقعين انا شغال عليهم شخصيا من فترة كبيرة جدا جدا يعني الموقعين لحد دلوقتي ما زالوا شغالين وبسحب منهم ارباح وبرضه هعمل لكم اثبات سحب من الموقعين علشان خاطر الناس تصدق وهي مواقع استثمار هتقول لي مواقع استثمار يعني نص لا الموقعين دول بالذات والله العظيم لو اشتغلت عليهم بطريقه مجانيه هتسحب برضه ارباح بس بقى حلين على بال ما تعمل لك واحد روبل وتقدر تسحبه هو انت هتسحبه مش مش يعني هتسحبه عادي جدا جدا بس طبعا بياخد وقت كبير جدا عشان خاطر التعدين يعمل واحد روبل والله العظيم انا كنت اشتغل بالطريقه المجانيه سجلت بالطريقه المجانيه وسحبت من الموقع 2 روبل بالطريقه المجانيه فانت ممكن برضه تشتغل بالطريقه المجانيه لو مش عايز تستثمر في الموقع وبرضه هتسحب بس باقي زي ما قلنا بياخد وقت طويل عشان خاطر تقدر تسحب ارباحك والموقعين النهارده معانا موقع زي ما قلنا موقع سردين والموقع الثاني موقع بيز بوند فون طبعا دول الموقعين اللي انا هشرحهم لكم النهارده الموقعين شبه بعضهم بالظبط نفس الشغل ونفس الطريقه زي ما انتم شايفين كده في كل حاجه الموقعين هتلاقيهم شبه بعض بالظبط طبعا ما اختلفوش على بعض اي شيء طبعا اول حاجه هنعمل اثبات سحب من الموقعين فدلوقتي اول حاجه هندخل على موقع بيز بوند موقع بيز بوند طبعا انا عندي الوقت فيه واحد روبل تقريبا كده يعني 2 روبل ناقصين كده شويه فدخل انا انا لسه طبعا جمع ربح من اللعبه هنجمع نجمع برده ربح تاني عشان خاطر نسحب هنضغط على جمع الدخل فطبعا دلوقتي انا عندي 1 روبل تقريبا 84 سنت هنضغط كده على استنتاج وملحوظه قبل ما نسحب انا عامل ايداع في الموقع والله العظيم والله العظيم انا عامل ايداع في الموقع آه موقع بيس بوندي ده عامل ايداع ب 5 روبل فقط آه هم 5 روبل اللي عملتهم لو بصينا هنا تحت انا كده ساحب من الموقع 8 آه 86 روبل و73 سنت ده غير طبعا ال 2 سنت اللي هسحبهم دلوقتي يعني تقريبا كده يعني الرصيد هيوصل اكتر من 89 او 90 روبل بالظبط كده اللي هسحبهم من الموقع وانا عامل اصلا ايداع ب 5 روبل فقط في الموقع هنضغط كده على الاستنتاج طبعا هيفتح لي فتحه آه، صفحه آه، السحب اول طبعا حاجه انا عامل آه، مثبت محفظه بير هضغط على سيصرف على محفظه بير كده وزي ما انتم شايفين كده تم الدفع هضغط على اغلى انا كده سحبت 1 روبل و80 سنت هروح كده على محفظه بير نتاكد ان السحب وصل انا رصيد دلوقتي اصبح 20 20 روبل تقريبا هضغط كده على علامه الساعه اهو السحب وصلني زي ما انتم شايفين كده 1 روبل و80 سنت او 84 سنت اللي سحبت اللي السحب اللي سحبته من موقع آه، بيز بوند آه، لسه دلوقتي حالا طيب ديت الموقع الاول اللي عملنا كده اثبات سحب من الموقع الاول فانا طبعا زي ما قلت عامل ايداع في الموقع ب 5 روبل فقط وحاليا السحب بتاعي وصل ل 88 روبل ونص تقريبا هروح بقى الموقع الثاني موقع سردين نفس القصه برضو يعني, يعني تقريبا كده نفس الشغل هضغط كده على اللعبه الاول نسحب الارباح بتاعت التعدين طبعا انا برضو لسه ساحب يعني اللعبه من الارباح دلوقتي فهنسحب ثاني نشوف اذا كان يعني فاضل حاجه هنسحبها عشان خاطر نعرف نسحب هروح كده نضغط على جمع الدخل وبعد كده هنروح نضغط على استنتاج وهيفتح لنا طبعا آه، صفحه اللي هي السحب انا طب برضه مثبت محفظه بير على الموقع ده هضغط على سيصرف وهو تم الدفع كده انا سحبت برضه تقريبا كده 1 روبل و94 سنت الموقع الاول كنت ساحب 1 روبل و84 لكن الموقع ده سحبت 1 روبل و94 سنت فانا مجموع الدخل برضه بتاع الموقع اللي سحبته من الموقع ده تقريبا كده 17 روبل وست و62 سنت من عمله الروبل بس انا عامل ايداع في الموقع ده ب 20 روبل انا يعتبر يعتبر كده جربت اجمع راس مالي تاني عشان خاطر انا لسه مسجل جديد في الموقع ديتي لكن الموقع التاني انا مسجل فيه من يعني بدري شويه كده لكن الموقع ده اللي لقيته شبيه للموقع التاني فقمت مسجل فيه وعملت ايداع فيه 20 روبل لان انا الصراحه وثقت في الموقع من وثقت في الموقع الاول فحسيت ان الموقع ده هيبقى شبيه لي وفعلا طلع شبيه لي وبيدفع يعني تقريبا في غمضه عين مجرد تضغط على سيصرف لك السحب احنا دلوقتي سحبنا 1 روبل و94 سنت هروح كده محفظة Payeer هنعمل اعاده تحميل كده للصفحه اهو زي ما انتم شايفين انا السحب الاول وصلني 1 روبل و84 وده وصل لي 1 روبل و94 سنت يعني بيوصلك في نفس اللحظه السحب مش بياخد وقت خالص موقعين ممتازين جدا جدا جدا والله انا عن نفسي بثق فيهم ثقه يعني مش عايز اقول لكم ثقه عمياء انا ممكن يعني باذن الله ربنا كده يكرمني وهعمل ايداع ب 100 روبل في الموقعين باذن الله هشرح الموقعين ثاني وهعمل لكم ايداع ايداع قدام عينكم ب 100 روبل لكل موقع فيهم بس عشان خاطر دلوقتي مش معايا راس المال فمجرد ما اكمل يعني حتى لو 50 روبل لكل موقع يعني بس اجمع راس مال الاول كده وبعد بعد كده هعمل ايداع في كل موقع ان شاء الله دول كان موقعين النهارده موقعين ممتازين ويعني تقريبا كده صادقين 90% اكتر من اي موقع تاني يعني شغال عليهم من فتره برضو فيا رب يعجبوا حضراتكم يا ريت ما تنسوناش بالاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر يصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته